Sabahınız xeyir xanımlar və cənablar. Bu günlərə 6-cı gündür. Ayın 4-ü. E, biz gedirik gəzməyə. Solbing şəhərinə gedirik. O şəhərə bir dəfə getmişdik. Yadınızdadırsa keçən illəri yox, obrisi il. Covid-dən qabaq. Gəzmişdik, eləmişdik, çox xoşumuza gəlmişdi. Bizdən 1 saat 40 dəqiqə, hansı. Uşaqlardan 1-2 saata çatacaq. 2 saatlıq yolumuz var. Oyanlara gedəcək, gəzdiyimiz yerlərə sizlə bölüşəcək. Məryəm xanım, good morning Məryəm xanım. Kofilərimizi aldım. Şola doğru oradan yağış yağır, nəysə atır. <laughs> Ümid eləyəcəm yağış yağmayacaq o tərəfdə. Yaxşı da bir şeydir, onun da bir marağı başqa olacaq. Deməli, Uşaqlar yoruldular. Dedi bir dənə saxlaya, hara saxlaya, nə niyə özümüz də bilmədik. Bir dənə kənara gəldik, belə bir dənə yerə, dəniz qırağına. İndi hə, başqa maşınlar da gəlir. Nəsə deyəsən maraqlı yerdir bura, dəqiq bilmirəm. İndi biləcək. Qızlar gəlsiniz. Okay, dəniz qırağına çıxma olur bilmirəm, amma burada cəmaət hayk eləyir, onu bilirəm. Yəni yürüyüşə çıxmağa gəlirlər bura, qaçmağa gəlirlər bura. Santa Barbaranın ərazisidir. İndi baxdım. Dələlər də var. Bax, skorol burada var bir dənə. Bax, Məryəm. Bax, qaçdı. Hə, okey. İndi biz də biraz bu gəzişək. Uşaqlar özlərinə gəlsin, yorulsunlar, təzədən oturaq maşına. Gəldik, çatdıq gözəl Solving şəhərinə. Super yerdir uşaqlar. Super atmosfer var burada. Balaca gimbalımı da götürmüşəm. Bununla ola bilsin qəşəng gedəndə çəkdik ki, əsmələr falanlar çox olmasın. Yaxşı, yaxşı. Bunu şirkət göndərib sözünüzü. Onlar üçün reklam çəkməli idim bunun üçün. Promotion, reklam deyil, promotion kimi də belə. Hələ eləməmişəm, heç vaxtım yoxdur. Hə, nə desən Məryəm? Hə? Drive elə, hə. So, qoydun kameranın gimbulun üstünə, burada belə daha rahat olacaq. Hə, Məryəm? Çıx oradan, gəl, gəl, gəl, gəl, gəl. <laughs> Bununla sənə də versəm, sən də çəkə bilərsən, hə? Bu əslində yaxşıdır, bu belə hmm, buradan çıxır. Belə uzanır. Okay. Hə? Nə? Lido bit çıxır. Lido bit çıxır. Gəl. Skuter bu sürəcəksən bu günləri? Yes, amma bu smart düşür. Yox, ara odur. Sənin boyun artıb yəqin. Balacadan <laughs> baykın götürmüşük. Az da bayqı sürəcək. Belə puzzle mağazasının içindəyik. Cürbəcür puzzle'lar satırlar burada. ...250 dollaradır bu puzzle. Puzzle da bu şəkildir. 250 dollara. Ama turistik yerdir, necə olmalıdır? El vurma, el vurma, el vurma hele. Şekil el vurmazlar. Opsi, opsi tarafta 3D'ler var. 3D'ler var şimdi. Ha. Hmm. Ha. Ha. Ha, sonra ne var burada? Gedə, ged. Bura toz olacaq. Gəl. Buranın Targovusudur. Keçən yəndə bu küçə bağlı idi ancaq. Hə, Vons mağaza. Ayaqqabı mağazası. Qəşən ayaqqabılar da olar hə, burada. <laughs> hə, bura neçə arendaya verirlər, boşdur. Aytən. Cavran getir. Okey, mağazalardı. Restoranlardı, ice cream yerleri de. Biraz gezer sonra ice cream falan alırız üstüne, okey? Her şey atmosfer süperdi. Her şey geçencedir. Şəhərin ən maraqlısı odur ki, Danimarka şəhərciyidir bura. Avropaya daha çox oxşur bura, ona görə Danimarkaya çox gəlir. Oo, Məryəm xanım. Yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş. Mələk də elə bir yalandan gedir düz onu belə təşərini yaxın sürür. Get, get, get. Get, get, get. Sorry guys. Bura nədir? Ice cream yerdə çox var. Şokolad. Bakery. Bax, bax, bax, qəşəng, qəşəng, qəşəng. Prosta mən gəzməyi istəyirəm, hələ heç nə yemək zad istəmirəm. Düzdür, səhzafçılıq da eləməmişəm. Belə qəşəng yorulum, ondan sonra oturub bir yerdə qəşəng zavtırıq eləyərik. Möhtəşəmdir bu yəndər. İstədim bir günlük otel götürəyim. İlkdən belə qəşəng otel var idi və nağıl nağıl oxşuyur otellərin qabağı. İndi burada keçəcəyəm otelin qabağında. Yer yox idi. İndi fikirləşirəm bəlkə Ayten xanım ay gün gəlir qabaqda. Bəlkə onu da bir dənə bir yer götürdük. Bir, bir günlük, iki günlük istəsə. Bu vacation cottage'dir. Bunlar ə, e, arendaya verilir. Ayten bunlar arendaya verilir, hə? Ayten seçilmir mənə, nəysə. O tərəfdə bir dənə ə, e, var idi. Sağa dönəcək, hə, sağ, sağ tərəfə. Yaxşıdır. Bura, bura nə qəribədir. Bax, bu otelə baxırdım, Aytən. Bu da buna. Aha. Burası da yer olmadı bu günləri. Mən dayanmadan çəkirəm də. Hə. Dayanmadan çəkirəm ki, qoy maraqlı olsun, baxsınlar da. Uzun kadrlar. Ən azından gözəl yerlərdir də. Elə kimi dəlxana deyil bura. Görürsən buranın atmosferi başqadır. Abu hava var burada, başqa abu hava var burada. Lokal cəmaatlar inanmıram bura daraqsınlar. Düz biraz daraqdırıcı ola bilər. Amma əgər burada yaşayırsansa, burada işin gücün varsa, mən də buranın da öz marağı var. Hə, orada dog var, ehtiyatlı olun. Gedib itə, mitə heç yaxınlaşmırsınız. Eşitdiniz? Bax mən sizə tapşırdım. İt gördünüz, yaxınlaşmırsınız. Filmi sizdən nədir? Bayaq gəldiyimiz küçənin quburs tərəfinə gəldik. Ay, bunlar belə yaxşıdır özləri üçün gəlsinlər. Ayaqla belə yorularlar. <laughs> Bu balaca indi inanıram ki, deyəcək birazdan yoruldum bu şey. Right getməydi, rightda bir şey yox idi. İstən... Orada... Gəl bu. Əsəbidir, uşaq əsəbidir. Aparan. İstiz bura girmək? Hə. Gəlin saxlayın gedək bura. Oy Allah bu quş nə? Canımdır, gəlin biraz sürün, gəzin. Bunlarla öncə gəzmək olmur. E? Hə? İnanın sən bir adam olsaydı qoyardım bunları tək-təkinə gəzərdim. Bütün adamın kayfını qaçırdılar. Aha. Gördüm, gördüm. Ha, burada. Marajdan aldınız. Treyn oradadır. Gəlsiniz uşaqlar. Gəlsiniz treynə. Niyə? Yirmi beş dəqiqədən sonra gələcək. Deməli, uşaqlar 10 dollar, böyüklər 12 dollar, 14 dollar. Burada da baykları qoyuruq belə. Özləri bağlayacaqlar. Bu da treyni 25 geldi treyn turdu. Okey oturmuşu burada. Hi. Vlog seçeceğim bahar sözü. Nice. Xoşuz gəlir ağası. Sonra bayqlardan da götürərik. Yes. Yaxsa bayqlarda elektrik karlar var burada, small elektrik şeylər. Ondan götürərik. We're sitting somewhere with that Mary. Hey, welcome to the Solvang trolley. So John and Alma will be your hosts here today. As we get going, everybody please stay in their seats for the duration. We don't want anybody falling off the trolley. Mm, okay. Hold on to those tickets. There's over 150 merchants here in town. Some of them have support With you, the sun is shining 24-7. Cause when we're together, Feels like we're in heaven If it will get dark You'll be my million stars I know I can lean on you Ooh, you catch me like a leaf Falling from a tree If I be a shooting star You make a wish No, I don't fake this kind of feeling Never felt so real my heart is on the table cause you're my everything I do, do, do, do, do I wanna make Cause when you're around, I know it's true. The way you make me feel is so good, baby. So good, so good. Every single day we spend apart, I wanna be with you. Baby, take my hand, hold it tight, just like you do. Feels so good, so good. When I wake up in the morning and I see your I'm blind by your dazzling grace What a beautiful feeling to be close to you There's nothing else I wanna do Ooh, from the fields of flowers you chose to pick me You're spreading sugar on my misery And I don't fake this kind of feeling never felt so real My heart is on the table cause you're my everything Where'd you get your camera holder? Camera holder? the company sent me. No kidding. For free, yeah. Someone else did it. Yeah. dollars gave me a free <laughs> armor, yeah. <laughs> But it's cost around 1800 bucks. Okay. So it's not it's Yeah. Bike for Okay, let's take the bike. Əla gəzdik. Ümid edirəm siz də yaxşı gəzmisiniz bizlə bir yerdə. yaxşı məlumatlar verdi. Sol ön haqqında o hər şey bildi də. Mən özüm biraz uzun-uzun çəkirəm, bayaqlar dediyim kimi də uşaqlar, yaxşı baxasınız, hər yerə görəsiniz. Yoxsa belə tez-tez çəkməklə mən burada heç nə göstərə bilməyəcəm. Ən əsas küçələrdən biri. Bu Danimarka küçəsidir də bura, hə? Ən əsas küçələrdən və Danish Street-dir, ən əsas küçələrdən biridir. Məsələn, bir bu küçə var, bir də yan küçə var, bir də belə paralel gedir bir dənə küçə. Ondan sonra özü demək olar ki, yaşayış yerləridir. Hə? Beach-ə beach yoxdur burada canım. Bir də bura wine-la məşhurdur, e, şeydir. E, Nə idi bunun adı? Çax, çaxır da, çaxır. Çaxırı ilə məşğuldur məşhurdur. Yo, yo, yo, istəmirəm. Mən yeməyi gözləyirəm hə, özümü. Ona deyirsən yemək yeyə bilməyəcəm. Nicat səyin vurub. Nicata demişdim gəl bizlə. Dedi səhər ə, e, tez dura bilsəm gələcəyəm. İndi zəng vurub. Deyirəm Nicat çox şey qaçırtdın, gələk gələydin. Həqiqətən çox şey qaçırtdı, gələk gələydin. İndi deyir vlogdan baxaram. Deyirəm hə yaxşı baxardım. Nicat buranı sən çizəcəksən. Bax. Demək üçün kafe restoranlar var burada. Bu indi gəzib-gəzib birində axırı oturacaq da. İndi bu e, rent maşını götürməyə gedirəm. O sənə demişdim telefonda. Balaca rent maşınlardır. Elektrikdir səhv eləmirəmsə. Mələk xanım çox istədi. Saatı 49 dollaradır. İndi gedirik onu götürməyə. Bir dənə də bundan əvvəl tur götürdük. Onu yəqin ki gördüm videoda. Deməli, e, bura private collection-dır. Yəni bir nəfərindir bütün bunlar. 100 dənə bike var içində. Dünyanın hər yerindən burada bike-ları görmək olur. Yamaha 1974-cü il. Bu nədir? Jaja. Ducati, bunu bilirik. Bilmədiyimiz modellər də çoxdur burada. Harley Davidson 1975-ci il. Bu qəşəng bir şeydir. Harlə 1900, ay 1929-cu ilində Aytən. Gör nə qəşəngdir bu. Bu oldest one-dır amma çox qəşəng. Burada da bunlar bayıqları satırlar. Ha. Aha. Gəldi, maşını saxladı. İndi gəl, bu yanlara biraz gəzmək istəyirik. Görək nə var, nə yox. Burada yenə ice cream. Ən çox hələ marjdan tükanı var. Deyəsən, ən çox hələ ice cream tükanı var. Hə? Narahat olma, sən üçün french fries tapacağım mən. Hə? Hə? Bu cake şeydir. Bakerydir bu. Burada. Hə? Qıddır. Neysə. Bakery-dir bura. Burada çörək, şirniyyat falan bişirirlər. Yəqin bakery üzrə bilirsiniz nədir. Qəşən şirniyyatlar var. Bax, bu 100 faiz tatlı bir şeydir. Ona baxarım. Evə edəndə biraz almaq onları e, çayla içməyə. Hə? Bax, burada maraqlı bir şeylər var. Bax, bu nədir? Keks var. Arabanın da aldı geçen yeri var oturmağa. Ayten, arabanın da aldı geçen oturmalı yeri var. Direkt sarayımızın adımızı yer çalıp burada otururuz. He? Geçen kalktı. Meryem. Ha? Hey, you want a penny? You want a penny? Zey Ceyran oradadır. O taraf aşağı düşmüyor. Hey. No. Ha? So sad there. Bunu bay bunu bay yedim. örtəsində Vegasda sən də anamın örtəsində. Gələcəyəm də Vegasda. Deməli, restorana gəldik. 2 dənə Beyond Burger zakaz verdik. Vegan Beyond Burger, vegetarian burger var burada. Çox dadlı olur. Mən özüm də evdən onun üçün alıram. French frieslə İndi gəlsin. Restoran da çox qəşəng yerdədir, indi göstərəcəm sizə. Restoran belə bir dənə yerdir. Dəmin biraz işığın azaldı. Okay, belə bir dənə yerdir restoran. Düz yolun kənarında. Hava da bu günlərə çox qəşəndir. Yola verir hamımızı. Çox istidir. Çox soyuqdur. 24 dərəcədir. Masamız da belə bir şeydir. Ha, burgerlərin biri 20 dollar idi, onu da deyim. Biraz qiymətləri uçur. Amma indi turistik yerdə başa düşmüyorlar. Bunlar da bundan qazanırlar. Orada bir dənə geçen yer var idi. Biz orada. Burası da balaca stol idi. Yəni biz orada otura bilmədik. Onun yer keçdi bu tərəfə. O yer daha çox xoşum gəlmişdi öncə. Sunnyfield şəhərdən 3 e, dəqiqə aralı Sunnyfield deyilən bir dənə ə, e, belə yer var. Mənə yaxşı tanıdım. gəldik bura. Biraz uşaqlar gəzsinlər, indi yemək yemişik. Gözlə bacını, gözlə mələk. Bir dənə bacı ilə bir yerdə, sonra ayrılarsınız. Get. Ayrılacaqsan sən already. <laughs> sən indi bir dənə vuracağım sənə. Deməli, bugünkü xərcimiz nə oldu? 50 dollar maşına verdik. 55 dollar yeməyə getdi. 20 dollar ə, e, müzəyə getdi. Ondan sonra səhər gələndə kofe aldıq. E, hələ başqa bir benzin hələ vurmamış, hələ maşındakı benzin. Gedərdik, gedib gəlməyə çatır, çatır. Benzinə pul vermədim. İndi qaydanda da indi yolda yolçu nəsə alaraq almaq onu bilmirəm, amma yəqin suyumuz var. Aytən istəsə üzrə başı bir dənə kofe alarıq yol üstü. Belə ə, ortalama nə qədər 150 hardasa çıxdı. Bu yaxşıdır da, 150 dollar Amerika üçün gəzmək üçün yaxşıdır. Elə biz az xərcləmişik gördüm. Hə, treyinlərə də getdik. Hə, o treyinlərə verdi böylər üçün verdi 14 idi səhv eləmirsə, bazılar üçün 10 dollar idi. Burada Ağzəhərdə 200 dollar. Onda 200 dollar çıxdı. 200 dollar bugünkü xərcimiz oldu, amma qəşən dincəldik, rahat e, gəzdik. E, Xoşumuza gəldi. Hər şey sıfır oldu. Çıx görüm, canavar. Aha. Sən onu yaxşı eləyirdin. Onu eləyə bilmirdim. Bunu eləyirsən axı. O birsin elə. Eyni şeydir. Məktəbdəkinə eyni şeydir. Getdin. Okay. Uşaqlıqda bundan yaxşı eləyirdim elə. Davay getdin, getdin, düşmə. Ay mələk, ay mələk. Hə, sən getdiyin oydu. Hə, okey, get. Good job. Actually, like, I need some help. Good job. Молодец. Батсы үшін тәзие тап. Sen de balacasan. Kandı. Kandı. Hadiməli, dünənləri yüngülcə bir dənə <laughs> hadisə baş verdi. Şişəsində, maşın şişəsi. Sürən, elə bil mən bağladım, sonra Aytən açdı, uşağın karşokun qoydu, karşokun badına getdi. Ondan sonra bağlamayıb, mən də fikirli oldum. Sürdüm, dəydi bura. O sındı, qapı əyildi, belə. Bu buradan qırıldı. Maşın buradan ə, qapı reski bağlandı, bu buradan əzdi. Nə no, cəhənnəm olsun. Əfsələ ki, başqa heç nə olmayıb. İndi ə, bunu gəlirlər düzəltməyə. Gəlsin bunu düzəlt. Prosta burada platası qırılıb bunu. İndi onu necə eləyəcəklər bilmirəm. Nəsə özlər həll eləyir. Prosta bilmirəm bu xərci nə qədər çıxacaq. Bunu bir dənə bizim İranlı dostumuz var. O şüşə düzəldir, ə, şüşə dəyişir. Bunun xərci arası 300 dollar zad çıxacaq dedi. Sən ikinci avtomarket alacağım, yəni ki, təzəsini almayacağım. Təzəsi 520 dollardır. Yəni bu da liz maşında ehtiyac yox təzəsindən var. Hələ işlənmişini alıb qoyacaq. Qarajın qapısını cətməyə gəldilər. Görək rasxodumuz nə çıxacaq. Deməli, bu deyir dəyişilməlidir. Bu sezib dəyişilməlidir. insurance cover eləyir bunu. Prosta maşının insuransı cover eləyir də. Evin insuransı cover eləmir bunu. Ona zəng vursam, o bunu cover edəcək, ona rekord gələcək. Görüm nə qədər qiymət deyəcək. Məncə özüm nə eləsəm daha yaxşı. Çünki onun üstünə gəlsə orada da qiymət dəyişəcək. Sonra orada rekordda görsənəcək. Nəmə uzun dərəl. Bu çara bunu bununla bir dənə yola versən. Dən gəlsin görək nə olur. Hə, o şimdi 700 dolar, 850 dedi. 700 də razılaşdıq. ...700 dolar bu, 300 dolar da o. 1000 dolar. Dadan, heç yerdən getdi. Deməli, maşın içəri girmədi, dəyirdi buna. Onun görə indi bunu açır. Buranı biraz dağıdıb yuxarı vermək lazımdır ki, ilişməsin maşın. Yoxsa belə maşın yuxarısı dəyir deyir. Motor dəyişdi, köynəsi xarab oldu. Təzədən dəyişdi, bir dənə təzəsini qoydu. İndi rahat işləyir. Köynənin səsi çox bərbad idi. Səs eləmir, çox sakit işləyir. İşə səhərlər gedəndə bunun səsi götürürdü yuxarınca. Oyadı damısı yuxarı. İndi yaxşıdır, buranı biraz dağıtdı, buranı kəsdi ki, hündür eləsin, çünki buna dəyirdi. İndi dəmir yaxşıdır. Əl, indi, indi şüşəni dəyişmək gələcəklər. Maşının pəncərəsini cəldir. Qapı hazır. Picasso artwork. <laughs> nice straight lines. That's yeah, that's really nice straight line. It's close to perfect. Mm -hmm. Yeah. Ha, neymişiz kızlar kızlar? Şu fəhdir. Hə, nədir o? Sənin xoşuma gələndir. Hə. Hazırlaşsınız? Hara getsiniz? Yaxşı. San Jose. San Jose? Plainda. Plainda edirsiniz? Malades. Məryəm first time-da plainə biləcək, hə? Çox bəhdir. Yox, əsəbləşmə, əsəbləşmə. Deməli, gəldi uşaqları məktəbdən götürməyə, Aytən getdi uşaqları götürsün. Ə, saat 1-ə qalır 10 dəqiqə. Maşını qoyuram parkingdə, oradan aeroporta. 3.40-da boarding səhv eləməmsə. Ümid edirəm gecikməyəcək, ümid edirəm hər şey istədiyimiz kimi gedəcək. Ə, uşaqlarla birinci dəfədir samolyotla harasa gedirik. Ə, ona görə Çalışacağıq ki, hər şey diqqətlə eləyək ki, heç nə yaddan çıxmasın. Bir səsdə olanda Məryəmi gördüm ki, iyi eləyirdi. Necə eləyirdi? Like, um, bir dən tag eləyirdi. The walk eləyirdi linesda, only linesda. The other people bir dən sticklə tag eləməliydi. Mərhaba, excitedsən yoxsa yox? Yes! <laughs> so, gəldik, çatdıq parkinga. Qızlar, qızlar. Hazır? Naxışlar ona not vermişsən, qaz vermişsən. Hə? Ay balaca, ay balaca. Hazırsınız. Shuttle geldi. Oh my god. Ne şoktasın? Başta olmamışım. Olmamışım. olmamışım. Sen de hoşçakalın birinci defa ölmedin sen ha? <laughs> Uşaqların qəribə həyəcan istəyir keçirdilər. Oh adam kimi yeməyə bir şey alırsınızsa alın. Məryəm, onu yox da, onu yox. Bilirsən, ay Məryəm xan. Məryəm xan birinci dəfə samolyota minir. Həyəcan var. Hə? Van girmədim. Van girmədin nə deyir? işin yoxdur dayanlar. Saat 4-dür, 20 dəqiqə samolet qalxır. Gəldik, çatdıq San Jose aeroportuna. Uşaqlar necə idi? Flight necə idi? Bura aeroportundan xoşum gəlir, balaca aeroportdur. Dürdanə xanımı gözləyirik, qoy gəlsin. Saat neçədir? Altın yarısını maşın gedib götürürük, oradan da gedirik çörək yeməyə. Maşını götürdük, otelə gəldik, çatdıq. Otelimiz budur. Bir dəfə burada qalmışdım, bilmem yazdadır yoxsa yox. Sən gedək, check-in eləyək, girək içəri, ondan sonra gedək çörək yeməyə. otağımızdır. Qəşəng. Aysel götürüb də oranı. Buranı ona görə. Hələ mən qaldığım otaq kimi. Hələ və eyni şeydir. Burada çox şaf yoxdur. Baxın view-a, view. View. Maşınımız da burdadır. Hərədə? Daha ya, orada qalıb maşınımız. Əla. Ya, ya, free-lə, free. Şokdasan yenə də. Başladın yenə şoka düşməyə. Ay Məryəm, nə edirsən canım? Free sugar. Free sugar nədir axı? Özün niyə belə aparırsan sən axı? Çünki soğuk oldu bura. Axırıncı travmadan sonra bu yaxşı gəldi deyəsən sizə. Hə? Axırıncı otel... Buradan öyrətəcəm, buradan öyrətəcəm, peyvərəm. Elə də. Gəlmişik bu, bu Əfqan restoranına. O qədər tərifləmişəm bunları. Hər şeydən də biraz-biraz zakaz verdi. İndi görüm xoşlarına gələcək yoxsa yox. Hə, belə balaca yerdir. Buranı göstərmişdim o vaxtı mən. Hər dinəm. Yuxun gəlir. Bunlar 9-da yatırlar, saat 8-dir. Biraz da yol yorğunudular. Görək indi. 9-a kimi biraz qala bilərsiniz. Wait, um, bir də... Hələ target edəcək bir dənə. Yeah, target. Aha. target energy. Okay. Kaşan kaşan töremizi yedi. İndi, <laughs> indi biraz ne? Ne oldu? ha? <laughs> Kameran görmürdüm. <laughs> Ee, indi geldi Target'e bir şeyler onları alacak. Ee, sonra gelir otele saat neçədir? 9. 9 özel. Olmaz güzel targetimizdeyik. Ay canım. Oyuna baxmayın abi. Ay yaxşı da gecdik. Alaq sağ gecəydi də bəsdir. Baxmayacaq. Cəst baxmaq yaxşı, cəst baxmaq. Baxmay, çalış. Karsit. Karsit, hə, bunu baxacaqdı. Amma pay. Amma pay. Ha, bu da bunu alacaq bir dənə səncə? Sonra gəl, sonra da qaytaracaq. Yox sənə. Gəldik Golden Gate-ə. Uşaqlar bir zəfər gəlirlər bura. Xoşlarına gəlir. Bu yerdə mən ə, e, çəkilişdə edirəm. Bura turistlər çox gəlmir buradan. Burada ə, e, yerli yaşayanlar gəmilərini saxlayırlar. Marinadır bura. Ancaq bura yaxşıdır. Gəlmişik. Bu renzə göz. Baş da çəkərəm, niyə çəkmirəm? birinci dəfədir, bu qədər gəlmişəm, birinci dəfədir beləcə rahat-rahat baxa-baxa gedirəm bura. Həmçindən kameraya baxıram ya da monitora baxıram ki, kadr çəkim. Boş-boş nə sürməmişdir burada. Maşın şəsin sındırıb, uğurluq çox olur bu Beyriyə tərəfdə. Beyriyənin Sanfransisko tərəfdə. Belə bir işarələr qoyulur, sahnələr var. Çox qəşən park var bir dənə burada. O da gəlmişik. Çox möhtəşəm yerlərdir. Həqiqətən də maraqlı yer idi. Ofşu belə fırlandı. Gəldik buradan çıxdıq. İndi də götürürük maşına. Bu ev də qəşəndir, köhnə. Pəncərələri çox qəşəng görsən. O yanında belə bir ev var. Evlər superdir burada. Görsən, Aytən gəl bura. Burada dedilər, Somkanı oğurlayırlar burada. Bunu cəmaat özü vurub deyəsən. ayrı yol vardı, ayrı yol burada. Daha buradan ne görsense odur da. Mırt garajı var. <laughs> İndi bu evin qiymətinə baxın. Oradakı evlərin qiymətinə baxdınız. Çox qəşəngdir. O araba kimsə orada kayf eləyir. Pəncərənin qırağında çəkir özü için orada. Legal olanda bence evdə mahnını qoyursan çəksən özünsən. Gəldi bir dənə türk restoranına, adı Lalədir. İçi də çox belə maraqlı yerdir. Sifarişlərimizi verdik, gözləyirik. Saat 2-yə 25 dəqiqə işləyir. Gəzinti necə gedir? Yaxşıdır. Kim olmalıydı axı oyun hava? Sən dedin Fəncər. Dedim də, dedim söz idi, dedim sənə də. Gəzməyə gəlmişik, cəmaatın evinə oynamağa gəlmişik. Sağ ol Mələk. Düy çıxdıq. İndi Pier 39 deyilən yer var, oraya getmək istəyirik. Gəzdik, gəzdik, yorulduq, gəlmişik, oturmuşuq. Society. Bunlar da dəlli ellər, mən də çəkirəm bunları, hə? Yaxşısan? No. Yorulmusan? No. Hə, moladır, sən də yorulmamışsan. Nə? Bəs. Yəni, bu köynət ha yaxşı qalmır canım. Niyə? Pink olsaydı yaxşı olardı. Şu an bu köynək sənə yaxşı qalmır, pink olsaydı yaxşı olardı. Biz biraz Böyle enlemende de açılmaz böyle. Ha Ben döneyim. Sen neredesin? Sen de koşun gelmedi. Niye? Agladı. Şey tamam. Ama ben çağıracağım. Kızın yarışlarını harlemeye gelmişi. Böyle bir tane Türk, Alman karışık bir tane restoran var, kafe restoranı. Bizi peyvəzat da verirlər, amma zartıq da verirlər şəhərdə. Belə çöldə oturmağa da yer var. Mountain View deyilən ərazidədir. Zartırqımız gəldi. Ən əsaslı uşaqların zartırqı çox maraqlıdır. Bu nə necə? Bu da tureçkidir. Sugar man. Hə, onun da baklava, çörək, hə. Tahıllı çörək. Nuş olsun. Balaca nuş olsun. Xoşva gəlir. Ama ama yemedi. Beni de böyle almadı, böyle almadı. O da şey şey. Santana Row deyilən yerə gəlmişik. Qız orada öz əl işlərini satırdı. Deyirəm bunu aldı. Balaca. Görsəl bir dənə əlimdəki Məryəm. Ay mənim, əlindəkini görsən 15 dollar aldı. Yerli bizneslərə destek. Hə, ee, qəşəngdir. Hamısı əl işləridir bunlar. Yar yarmarkadır. Cəmaat gəlir. Canlı musiqi də var. Atmosfer qəşəngdir. Nə fil eləyirsən o ayaqda? Aytan bu nəsə ayağında fil eləyir. Cəmi Şüstenburg Universiteti ərazisini gəzməyə. Bilmirəm ancaq nə gəzirlər burada, niyə gəlirlər. Hamı gəlir, biz də gəldik. Saat 2-də də parka gedəcəyik. Orada uşaqlar yığışacaqlar. Dəvət ediblər, biz də gedəcəyik. Orada da arxalı pamuk var. Hardadır? Ha desen la orada. Girişir desen. Ha, gedək. Buran hədiyyə mağazası. Ha, bookstore-dur. Okay, adı yazdı. Stanford Bookstore. Və girək içəriyə. Oy. Çok kaşanı. Hi. Customer service. Kitablar. Buradan hədiyyəli bir şey alacaqsınız Aytan xanım. Sən Aytan xanımsan. Hə, sən 2023 kalendar. Hə, gəlmişik parkdayıq, hamı oturub. Semavar çayı gedir. Hər şey superdir. Məryəm xanım da nə Məryəm xanım sən nə edirsən? Bir dənə başa sal burada görüm. Help eləyirsən. Malades. Help eləyir. Simovarçın odunları yığır, hə? Malades, malades, malades. Simovar da yüksək səviyyədə gedir. Hər şey əladır. Hə. Hə, ver, apar ver. Apar ver, malades. Geçen şeyleri getirdim. Good. Help elədin? Hə, nə oldu mələk sənə? Ugly bee. Hə. Hara olurdu? Bura mı? Baxaq, göstər. No. Aç. No. özü də, özü də gülür. Özü də gülür ki, mən yenə ağlayıram. Hə? Arı vurub. 10, ya 10 yaşına kimi bir dənə çıxma dəyməyib, indi bir dənə arı vurub. Biabır oldu da. Cəmaatın yanında da dərdərə qışqırdı, biabır elədi. Avtobusdan qorxum uşaqdan nə gözləyirsən? Əslində? Polis Başı pozuldu, şu an baş pozuldu. <laughs> Meryem, bazı niye böyle ediyor? heç sad yoxdur, ürəyi gedir. Fəhərə. Eləmə, eləmə, sənin də işin yoxdur. Gedək, gedək, altda orada olmalıyıq. Gəlin uşaqlar. O üçün ə, parkdan ayrıldıq. Hər şey əla idi. İndi də ə, restorana gedirik. Pərviz bəy bizi restorana qonaq çağırıb. Hazırsan Mələk xanım? Yes. Молодец. Sen de hazırsan. Ya. Gedirik. Sən gedirik. Axırıncı günümüzdür. Dünyanın ən mənasız maşını da oradadır. Məryəm yaxşıdır. Otaq xoşuma gəlmişdi Məryəm. Rum yaxşı idi. Yes. yes. İstəmirdim evə e, getmək. İkiz də eyni köynəcək misiniz, yoxsa oxşar rəngləri var? Sən də, mənki belə burdadır və Məryəmşim. Yaxşı, uşağımın əyindən çıxarmayacaq. Attı da var neyse. Oh my god. So, re, saat neçədir? 7-yə qalır, 25 dəqiqə gəldik aeroporta. Axırıncı günümüz də çox maraqlı keçdi. İndi biraz uşaqlar acıyıblar, istəyir nələrsə yeyək. Ananı tək qoydunuz? Hə? Yes. Sushi də sushi idi. Aytan xanım oturub orada. Mən də Mən də gəlmişəm hə, Starbucks-a çayla kofe almağa. Bu dəli qızla bir yerdə, hə, dəli qız.